මේ ඔයා දන්නද මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එනකන් අපි එහෙම ජීවත් වෙන්නේ බබා. මම ගෙදර එනකන් කීයට ගෙදර ගියත් මං එනකන් අපේ උන්දා ඇහැරිලා බලන් ඉන්නවා. නෑ නෑ ඇහැරිලා කොහොමත් ඉන්නවා. හරිද? කන්නේ නෑ. කන්නේ නෑ. කන්නේ නෑ. කන්නේ. ඔයත් විශ්වාස කරනවාද ඒ බොරුව? බොරුවක් නෙමෙයි බබා. ඇත්තටම කන්නේ නෑ. මම ඒක දන්නවනේ කන්නේ නෑ කියලා. මොකද ආසී සිටි විහාය කරලා දෙන්නේ නේද? නෑ නෑ මම ඉතින් මන්නේ කියලා උයන්න ඕනේ. හොර වුණා ඒක. නැතුව ඉතින් කොහොමද මේ මම දැනගන්නේ ඒක ඉතින් උයන් නැතුව කන්න පුළුවන් ය හොරෙන්වත් කන්න බෑනේ උයන් නැතුව මං ගිහලා උයන් දෙපේ ඒ නිසා අපි ඒමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ.